Estamos aquí porque o traslado do 112 fixose dun xeito moi precipitado á estrada. A parte deso, nós temos uns salarios moi baixos e supónnos unha perda dun 14% do salario total que temos. E a parte deso, a conciliación da vida familiar e laboral, pois evidentemente vese moi perjudicada. Nos xa avisamos cando estábamos facendo os cursos de formación para aprender a traballar coa nova plataforma esta que querían implantar. Dixemos moitas veces que non ia funcionar e aquí estamos agora con este resultado. Eh, a Xunta non só non deu o brazo a torcer, senón que ainda por riba nos está aplicando sancións porque eh, o avisamos e, e porque eh, estamos preocupados por como se gestionan as emerxencias en Galiza. Levamos xa un mes de folga indefinida motivada por todos os problemas eh, laborais e os problemas que nos está causando a plataforma informática. Eh, estamos eh, motivados, eh, temos eh, toda a capacidade posible para continuar con esta folga e así o vamos a facer hasta conseguir que a Administración, a Xunta de Galicia se sente a negociar cos traballadores e traballadoras para, para darnos unha solución e para eh, eh, rematar cos problemas que está habendo no 112